والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله قال الله تعالى لما بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم واجعل أفئدة من فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وإذ قال إبراهيم Ingatlah hai Muhammad Idh qala pada mereka berkata Ibrahim dawat kur sebut olehmu. Ya, Puan dah sebut, Iza Pala Ibrahim khabar ketika berkata Ibrahim. Ya, Puan kuli Nabi Ibrahim, Rabbi al-hadal balada amina. Ya Tuhanku, jadikan olehmu akan ini negeri Mekah. Akan negeri yang aman. Ya Allah, nak puji lidah negara Mekah dan negara yang aman. Tak aman ini. Ya, doa Nabi Maka Mekah walaupun nak gejolak apa ini di Mekah tetap aman. Bukan ajaba. Bukan ajaba Allah doa belum terima oleh Allah kan doa Nabi Ibrahim. Mekah nak buka ke negeri Yaman. Banyak Allahu harama makan puji Allah akan Mekah akan dan hari ini. Eh, dia terpohon-pohon. La yusbabu bihi lima nadamu insan Tidak ditumpahkan padanya akan darah manusia Wala yuzlamu bihadun dan tidak dizalimkan orang Pada yang mengkahkan seseorang Wala yusay, wala yusadu sayduh tidak diburukan akan buruannya dan haram wala yuqtalah khala dan tidak di eh, rumputkan akan rumputnya ya anak kok jadi makanan binatang yang kagak atau dah pegang hukum rumah Tak ada ha. banyak haji Kau-kau berasal lagi ha. Yang kita terima Bahawa Nabi Ibrahim beramal Jadi amankan turun benda Datang datang, Aman di dalam Mekah Haji-haji dah berumur Kecuali yang menyakiti naik kain kapeo. Eh. Jadi yang musuh beruang ini binatang yang dia terbaju. Binatang dia terbaju dan harum tabung. Dia dah lalu. Babi naik dia main. Binatang yang besar dimakan tak boleh. Binatang yang hajur terbaju, dia kalah dia naik. Nak mudarat pun ada. Punya mudarat boleh tak? Tak apa. Punya hana mudarat ah nanti. Walaupun hana bayaran. Tapi yang menandang buruan yang dia baju. Di samping hari muda buru, bayar bayi ke lah. eh. tak? Iban bayaran. Punya binatang yang nahi binatang ternak. Kameng lemah kedua. Punya binatang ternak bayi. Bayar. garuga garuga bhai anai ma down tangi đi đi ada yang tahu hotel itu ada di di di, di Mekah dalam tu jitu kalau tak bandar itu yang jirun sama cái punya kan ni lagi ulang na watu kalau lupa kan dari ruang Sayyidu Ya Wajiduhni wabaniya anak mudal asnam dan jauhkan olehmu akan aku. Ya, dia baik ini jauhkan olehmu akan aku dan akan anak keturunanku daripada aku akan semua akan betul. Kamu ya. akan semua betul. Jangan semua betul. Kayaknya dia kan keturunan lebih Ibrahim tuan Umar betul Mekah je mulu Dia belum lahir Nabi Saya tu enam puluh dua kan Betul bila kawah kan kan Musyrik kan Dengan Nabi Ibrahim Jadi Nabi Ibrahim Umar ah, Lun dan Anuk Lun Rania ah, Dia pergi ke Umar Umar betul Kata betul Muhammad dan keturunan Keturunan dulu ya Adalah anak sama betul dan ke ulama bertakwil hamba Nabi di kalangan Nabi menjauh hamba tirauri kuayah eh, lu dan eh, orang kah yang tirauri Sama ahli sunnah anak itu abalahi yang baik. wajib bertakwil bahawa bapakku betul kena abuah kena ni nah yang buka abuah yang buka ah yang buka abuah dan ibu nabi ya abu talib eh, pada ada bapak lu dan bapak ni bapak lu boleh kena abu talib Jadi dengan bapa bapa buat tu dah hidup bapa bapa buat macam apa? Jadi ayah nabi beragama dengan agama yang lain. Kalau belum beragama dengan agama Nabi Ibrahim, belum tahu ibu bapa yang doa nak agama lain. Tadi nak agama lain. Karena sebelum Nabi Muhammad agama itu untuk bangsa dong negeri untuk digampung gerong dengan orang. Karena itu juga. Tekan Nabi, walaupun tabung-tabung mazhab, tak elak umat. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim tak mazhab. Tapi umat Nabi Ibrahim lain, umat Nabi Lut lain. Syariah beda-beda. Padahal bertiga. Dah nak wajib ikut. <clears throat> Urungi agama Nabi Lut kepada agama Nabi Ibrahim. Man pada umumnya beda ke mana terima ke mana bila haji ke kan. Kau <laughs> nak bila. Doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, dia puji lo dan lo puji oh di daripada teman berdoa. Rabbi humna na'adulalna kathiran minan nas. Hai Tuhanku, maksudku mereka itu berdoa. Itu ibu tetap dan mereka itu bantu akan kebanyakan kepada manusia.